summer. Dejé ganar al sol Supe decir. Puedo entender pero no soy uno de esos Que cuando pienso en sol Me de la sangre Lo digo